ဒီနေ့စိတ်ပြက်လိုက်တယ်နော်လူတို့တရားမမလားမရှောင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်လူနေလဲပူနေရပဲလူလက်6ကတ်နဲ့ပတ်စံဘလူလို့ရဘူးဒါဆိုရင်ဘလူလို့ဖုန်မစားလို့ရမှာလေဟုတ်တယ်နော်ဟာမလူတရားမနေဟာဆောင်းလို့ရမှာနော်ဟာအဲ့စံပတ်စံရမှာအဲ့ဒါထမင်းစားလို့ရပြီပေါ့ ဒါတော့မရောမယ်ဆိုရင်သူ့နဝင်ချောင်းအတောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဂျုံရတော့မှာကိုခွေးဝတော့အောင်လားငါတော်ကြီးပတ်ဆောင်ပါတကယ်ပြောတာကိုကရန်ထွက်နေရန်လဲမိုက်တယ်ဟာပိုင်လာပြောတာလေအခုတကယ်ပြောအခွေးလေးဝယ်တော့အောင်လားတော်ပြီအခုအခွေးလေးဝယ်တော့ပါမဝယ်တော့ပါဘူးအခုကျမတကယ်ပြောတာအခွေးလေးဝယ်တော့လောက်တယ်900 ရှောင်းဟိုရှော့တော့လေ900ရင်းငါရောင်းမယ်ဆိုရင်သူမဝယ်ဘူးဆိုရင်သူငေါ့ကြောက်မှာလေအခုအောင်တငယ်ချင်းခွေဝယ်တော့မှာလားငါတော့မဝယ်တော့ဒီခွေကကောင်းနေဆက်ပါဦးတော့မဝယ်တော့ဝယ်တော့လိုက်ပါတစ်ခါတလေပဲဟာတော့ပြီ နေဝယ်မလားမဝယ်လားအေးမဝယ်လို့ရှင်နေတော့ခါလဲလုံမှာနော်တမန်တိုက်တယ်လို့မျိုးလောက်လိုက်မှာပါမှန်တယ်လေမျိုးဆက်ချက်ပလိုက်မှာဝယ်မလားမဝယ်လားဘလောက်900အေးနိမိပါလေငါအတင်းချက်ဝယ်ခိုင်းတယ်လို့လာတော့မပြောနဲ့နော်ငါတက်ပလိုက်မှာတခါလဲမှတ်ထားငါတော့ရောက်မယ်ဆိုရင်အာ तू စိတ်ဝင်စားအောင်ငါကောင်းကောင်းရှင်းပြမယ် အခုခွေဝဲကောင်းလားပခွေလေးအာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွေလေးအာ तू ကနိုင်ငံညာပြန်လာတာအဲ့ဒါကို तू မိဘတွေစီကို तू ကပြန်လာတာလေဒါပေမဲ့ तू မိဘတွေကအာ तू ပြန်လာပြီးတော့မကြခင်မှာပဲဆုံးသွားတာလေအဲ့ဒါနဲ့တော့သူ့ရဲ့တော်ရင်မနေရဒါသူ့ရဲ့ညီမလေးသူ့ညီမကလည်းတရားဓမ္မကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတရားဓမ္မအရန်လာရောပါပေါ့အာဒါတော့ပေါ့နော်အဲ तू ကစတော့တရားဓမ္မကိုစိတ်ဝင်စားအောင်နောက်ပိုင်းကျမှ तू ကတရားဓမ္မကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ အဲဟိုပါပေါ့မတိလိုက်ရှင်ကြောင်းသွားပါပေါ့နော်အဲ့မှာဒါဘယ်လောက်လဲဒါအကုတ်တစ်ဖွင့်900ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဆံဘလူတော့ရောက်မှာလေငါတော့ရောက်မယ်ငါရင်တော့ရောက်မယ်ငါရင်ပြောရလေငါရင်သွားရောက်မယ်တော်ပြီငါပဲတော့ရောက်မယ်ငါဘာလို့ရောက်မှာလဲငါလည်းအရင်ပြောရလေငါဘာငါပြောခဲ့တာငါတော့ရောက်မယ်ငါတော့ရမလို့ငါရင်ပြောခဲ့တာငါတော့ရောက်မယ် Này toya mình toya mà nó. Mà lấy đầu khuyên không là dán câu này, tao khuyên mắt này ơi. Tôi